Euh, comme vous savez très bien que cette émission, c'est pour vous, chers euh, artistes, musiciens, artistes, comédiens, artistes, peintres, euh, vous qui faites des, travaux comme hein, oh, nous sommes là avec vous dans cette chaîne Bounia Today TV et parfois nous vous demandons de s'abonner massivement dans notre chaîne Bounia Today TV pour savoir plus de, nos informations par rapport à l'évolution, de y chaîne Nabiso Bounia Today TV. Et aujourd'hui, nous sommes là avec vous, avec... Euh, euh, l'invité spécial comme Mama Bertha Alonga. Mama Bertha Alonga, c'est l'artiste musicien qui chante au rythme des gospels. Et cet artiste vient de lancer euh, le premier album intitulé Munguni Mwema le 2 avril 2023 Ici à l'eglise fepa kozamel malamu dans la province de l'ituri et là où on appelle sous region maman berta bonjour bonsoir. Bonjour. Oui maman berta okoki ko se presenter liboso ba ba teleseptanteurs ya chaine na biso ya ya chaine ya chaine na biso bunya today tv. Ok merci nabengami na kombo ya fungola alonga berta. Ok. Fongwana kombo na ngai. Oui mama fongola alonga bertha ahh tu es qui ou bien ozuami ndenge nini na chaine na biso bunia today TV. Nazuami na chaine oyo po ete toyebana ko partager elongo batu boyebana koyeba ete nasi na bimisi dejà mutu na kati na loyembo po liboso nazalaki koyemba na eglise nazalaki case quelque part nazalaki koyebana te Yango na sepelaki ete na bimisa album ebongo mokili mobimba ba landa liloba na Nzambe à travers ba nzembo na ngai. Oui maman alonga avant to cotinuer okoki opesa biso langue oyo toko solola oyo kozala pe fancilement parce que peut etre oyebi lingala makasi peut etre olingi olingi pe français makasi peut etre olingi pe swahili makasi na yebi te soki tokoki kosolola na langue nini oyo ekozala vraiment alaise oyo tokoki poser ba question oko repondre yango na ndenge ya bien. Toke koba na lingala po eza langue na biso ya congo. Ok merci beaucoup maman alonga alobi to continue na langue na biso nationale oyo eza parmi ba langue na biso nationale ya rdc lingala maman alonga ça fait combien de temps que tu as obandaki carrière na yo yo moko. Oui na bandaki carrière na mois d'octobre. nde na bandaki enregistrement ya nzembo mais na bandaki repetition na mwa d'aout nde na bandaki repetitio kongola ba nzembo na ngai kobongisa na mwa d'octobre na koti na studio pona enregistrement. Merci beaucoup maman alonga asali dejà osali combien des annees na carrière na yo privee? Soki toko tanga banda octobre tee lelo toza na mai nako tanga eza six mois sept mois. Ok six mois sept mois euh na six mois sept mois wana dejà oza na album oyo tozo yoka malamu mungu ni mwema et na annee esali meme annee te osali dejà album ezalaki ndenge nini osala mua album mbangu mbangu na ba mosusu bazo sala ba annee mais basali nanu album te. Ok pona na sala album mais na bandaki ko yemba lelo te ok na bandaki ko yemba naza na 9 ans na bandaki ko yemba pe na bandaki ko dirige ba ange ok bana baninga na ngai na evolue muke muke tozalaka na eglise na biso groupe ya ba ange groupe ya ba fille na evolue na komi na groupe ya ba fille na zo yemba ekomaki na 2010 nazuaki decision koloba te nga nakotikaka te koyembaka nzembo ya baninga nga pe naza moyembi nzambe apesa nga inspiration neba pe nako copose ba nzembo na ngai batu pe bandaka koyemba po na bandaka ko copose ba nzembo naziki kopesa na chorale esika nazalaki koyembisa Nazali kopesa mosusu, oyo ekokoka mpe nakopesa talo. Ekomaki na ngonga moko, mwa nzela efungwamaki mpo ete nyoso ezalaka na mokano na Nzambe. Nzambe afungolaki nzela ete nakoka na ko enregistrer nzembo mpe nasala album nde yango ekomi na esika wana bozomona. Oui album ndenge ekomi na esika wana tozomona euh est ce que euh eza tout juste album moko oyo osali to eza na ba album mosusu oyo mpe osasali euh oyo eza nanu pembeni olase nanu mwa Mungu ni mwema mais mususu obombi yango na kati kati. Te ya yambo kaka wana kaka oyo nde eza na terrain nayo mususu na sali te. Merci beaucoup eeh album mungu ni mwema e constitue ye combien de chansons? Eza na cinq chansons. Ok ba titres ya ba chansons? Eza na tuko wa shinji. Ok. Tuko na semeni ameni. Ok. Nde titre ya album. Ok. Toza na historia ya Anna, toza na nyoka ya Shaba na toza na kazi ya Yesu musalabani. Ok alors pendant que olasaki parce que album ezalaki lance le 2 avril 2023 na eglise Fepaco Nzambe malamu na sous region na province ya Ituri est ce que yo omonaki ndenge lancement wana selon yo elekaki ndenge nini? Te lancement na nga vraiment elekaki kitoko mingi. Kitoko mingi mpo ete bato bayaki solo, bayaki koyoka liloba na kati na nzembo. Salle esika nasalaki lancement ezalaki direction na biso ya Fepaco Nzambe malamu na Bunia. Vraiment etondaki plein na se, na se ya balcon. te likolo ok pour toi kosala lassement wana ezalaki ko gagne nanu mbongo ko recuperer ba mbongo noko kotisa yango na studio ou bien ezalaki façon nini oyo otiaki o lasse lassement wana na le deux avril ezalaki ko recuperer ba mbongo nayo osalaki nango ba depenses to nini? Ezalaki ko recuperer te po soki nako tala ko ba ko recuperer ata 5 pour cent ekomi nanu te mais objectif eza liloba na nzambe totalela liloba na nzambe na nzela ya loyembo ebongo le reste nzambe ye moko akoyeba na ko rembourse biso. Merci beaucoup maman Alonga Bertha, chers telespectateurs de notre chaîne Bunia Today TV, je vous signale encore que nous sommes avec l'artiste musicienne maman Bertha Alonga dans cette émission Encore dans cette chaine Bunia Today TV nous sommes là chaque fois pour vos actualites nous sommes disponible à tout moment que vous voulez nous sommes là et puis zwa kaka numero oyo eza dans se wana au contacter biso ekosala bien to ya pe to sala promotion ya ba produits na yo esalaka mwa ba eloko moko ya bien est-ce que ezalaki ndenge obandaki kokanisa que lancement na nga ekokaki kozala boye ou bien obetaki echec ou bien O recuperaki donc? Ngai nabetaki echec te. Ok. Nakoloba nabeti echec te mpo na nini? Mpo ete objectif ezalaki ete kotia Liloba na Nzambe, nazongelaka yango mokolo nyonso, kotia Liloba na Nzambe na nzela na loyembo, kosala lancement, il faut presence ya bato, un an. pona reussite ya likambo il faut bato po nayebi te soki okoki koteya ba banc il faut oteya kaka bato bafandi liboso nde oteya bango yango ezalaki reussite ya kaka lokola bato bayaki bayoki nzembo bayoki liloba na nzambe wana ezalaki nanu reussite ya yambo pe tozoluka nde kobimisa mutu nakanisi faut mutu aya ayoka ebongo Akoyeba ngai na nde lokola toko koba na kati na likambo. Merci beaucoup maman alonga na kati ba chanson nayo olingaka chanson nini makasi? Naza ata na chanson moko te oyo nayini po ete nga moko na compose yango nzambe apesi nga inspiration. Mais ezalaka na chanson oyo moto alingaka makasi oyo bon oyo nanu olingaka kaka? Totia ki olingaka makasi te. Nalingi ba nzembo wana nionso. Bopona na kati ya moko kasi. Nzembo nionso. Nalobi maman maman Bertha nalobi nalobi pesa nga nde chanson moko oyo olingi ba telespectateurs ba sentir yango na moment oyo toza awa. Oui nazo koma na esika wana ozo linga nayebi ete ba nzembo nionso nga mutu na compose ebongo nakoki oyina ata nzembo moko te lokola yo olobi ete Tuku wa Shindy c'est bien la chanson de maman Berthe Alonga ah, la chanson j'aime j'aime beaucoup la chanson Tuku wa Shindy parce que esalaka mwa ba eloko moko boye ekomaka na mutu toza balongi esalaka mwa bien alors merci beaucoup maman Bertha euh, image wana ebimi bien euh, pe oh, vraiment on s'efforce donc on s'efforce te Nzambe asali Po eloko wana ekoma boye parce que eza hasard te eza eloko moko eza chance alors maman alonga po bazua chanson wana est ce que oza na cote nayo ya chaine youtube? Cote nazo fungola dejà nako pesa bino kala mingi te. Et pour l'instant oza nanu na cote ya chaine ya youtube te? Naza na cote te pour l'instant. Et tozela yango après combien de jours? Meme après deux trois jours ekozala dejà eza tayari. Merci beaucoup et puis euh, Ndenge nayo ya koyemba wana parce que batu mosusu balobaka oh mina sa komea ndenge na swahili na biso balobaka na bunia milisha komea sitaweza kuyemba sitaweza kuyimba tena et puis kuyimba inabakia tout juste batoto kidogo kidogo mais toi tu chantes je sais pas uh, inspiration wana uh, ideologie wana ya koyemba wana ozwaki yango ndenge nini etindaki obanda oyemba soki okotuna nini etindaki ngai nabanda koyemba naoki koyebisa yo nayebi te pe nayebi po ete eza likabo, Nzambe nde apesaka likabo. Akomi na mokanda ya Koretien ete akabolaki likabo na lolenge oyo ye alingi, ebongo ngai apesaki ngai likabo ya koyemba, seke Nzambe nde apesi ngai likabo ya loyembo. Avatage nini ozo zua na kati? Avantage? Oui. Avatage ezali mingi. Oui. Avatage ya yambo eza. Tozo teya liloba na Nzambe mpo bato ba bongola motema. Biblia elobi ete soki moto moko abongoli motema, na lola eza esengo. Nde koloba na nzela na loyembo bato bazo bikisama. Nde yango wana avatage na ngai yango wana seke ngai nazo akese esika na ngai wapi na lola. Est ce que mobali na yo azo kase yo makasi te pona kosalela Nzambe na cadre ya evangelisation wana? Temps mukolo moko ye mutu azo appuyer. Toza tout juste maman bertha asambelaka maman bertha aza na makambo mingi na eglise moyen to wumela na ye na chaine oyo na emission eza te parce que maman bertha aza mua presse to liele pe ngonga te ndenge na yebisaki bino na courage nanu mobali na ye moto oyo apesaki ye chance ya koyemba lokola pe alobaki aza manager na ye ye nde manager maman alonga bertha azo salela maman bertha ba Ba promotion ya chanson soki bomoni album naye oyo bowuti kolanda yango moto oyo asaleli eza mobali naye propre alors vraiment tokomi na suka ya emission na biso ya chaine na biso bunia today TV elongo moko na maman bertha maman bertha est-ce que okoki otangela biso kombo ya mobali nayo pe opesi ye mbote ata na mosika amona ko. Eeh kombo na mobali na nga bebe chadrack Eeh akoma bebe nde koloba ba ndoni bavi chadrack nde tozua abreger bebe chadrack ba ndoni bavi. Shadrack. Bando ni bavi Shadrack alors papa place ozali kuna bazua wa mbote na yo maman Berthe apesi yo mbote biso topesi yo mbote mais merci beaucoup bo continuer kutu ko toujours ko s'abonner na chaine na biso Bunia today TV parce que wana bokozua ba actualite ya mingi mingi alors euh, nalobi surtout soyez toujours là et moi on m'appelle Bishop Asani tozalaki na maman Alonga Bertha ahh oyo tozalaki naye na chaine na biso Bunia today TV bo s'abonner massivement parce que bozua ba actualites je vous dis à la prochaine fois ciao.